budynek sądu rejonowego w Jaworze przy ulicy Klasztornej widać, że budynek po niemiecki z solidnej czerwonej klinkierowej cegły niewiele zmienił się zapewne od czasów jego wybudowania filmik zrobiony 22 września 2012 roku